Jo telefon fëmijëve deri në njëmbëdhjetë vjeç. Shefi i Samsung liston arsyet. Shefi në Britani i Samsung Mobile ka thënë se nuk i ka dhënë vajzës së tij një smartphone derisa ajo mbushi njëmbëdhjetë vjeç. Unë personalisht nuk do t'ia kisha dhënë më herët, por është një vendim prindëror se kur duhet t'i jepni fëmijës tuaj një telefon, tha James Kitto. Ai tha se pavarësisht moshës kur njerëzit marrin telefona, është e rëndësishme të sigurohesh për sigurinë në internet, qoftë për fëmijën apo për familjarë të tjerë. Shefi i Samsung foli për rastin e vajzës së tij, pak ditë pasi kryeinspektorja e Ofsted tha se ishte habitur kur fëmijët e shkollave fillore kanë telefonë inteligjentë. Një studim i botuar këtë javë në mediat britanike tregoi se fëmijët deri në nëntë vjeç janë ekspozuar ndaj pornografisë në internet. I njëjti raport, Childwise Monitor dy mijë e njëzet e tre, zbuloi se tetë e fëmijëve pesë dhe gjashtë vjeç kanë telefonin e tyre dhe tetë kanë akses në telefonin e një anëtari të familjes ose të një shoku, ndërsa për fëmijët shtatë dhe tetë vjeç, këto shifra janë dyzet e tre dhe njëzet e tre respektivisht. Muajin e kaluar, kryeinspektorja e Ofsted tha se ajo nuk ndihej rehat me fëmijët më të vegjël që kishin akses të pakufizuar në internet dhe tha se kishte një marrëveshje të madhe që mund të bëhet për të kufizuar aksesin e fëmijëve në pornografi dhe përmbajtje për të rritur. Në fillim të kësaj jave u publikua një sondazh nga Komisioneri i Fëmijëve për Anglinë që pyeti gjashtëmbëdhjetë deri në njëzet e një vjeçarë se kur panë për herë të parë pornografi. Gjetjet sugjeruan se në moshën nëntë vjeç, dhjetë e fëmijëve kishin parë pornografi dhe njëzet e shtatë e kishin parë atë deri në moshën njëmbëdhjetë vjeç. Deri në moshën trembëdhjetë vjeçare, gjysma e tyre ishin ekspozuar ndaj tij. Gjetjet kanë qenë të lidhura me vetëvlerësimin e ulët tek të rinjtë dhe pikëpamjet e dëmshme për seksin dhe marrëdhëniet.